Magandang morning na naman. This time naman, ipapanjik namin ng aking alagang si Happy na 5 and 1. So, don't fail to watch. This is Mr. Cross again. Nasasabing, God bless morning and keep safe. Live the right way. magpapa-inject ngayon ng 5 in 1 para mabawasan ang kanyang mga bacteria. Hello, Happy Happy! Happy! Say hello, Happy. Up. Sit lang, sit. Sit, sit, sit, sit, sit. Oh, look, look. Yeah. Okay, naturukan na ng pattern 1. Yes. Linisan niyo yung kaya kasi... Oh, hindi kasi ano, katatapos lang yung dinalinis ni Suway na ligo. Mm-mm. Ano ba, five days before siya pa, ano, paliguan. Ayan siya. birthday niya, sir. Kailan? May 8. Ah, May 8. Okay. pangalawa. Bale, 450 yan. 450, sir. Ayan. Tapos wala ko nang 5 days. Ah, hindi mo na siya maliligo na. Ako, sir. Limang araw. 5 days again, okay. Buti na lang. Kasi hindi tayo bag na ano. Oh, ah, di. Nalulong naman sa kwarto. eh. Apo, Thank you. Ayan. Ayan. Ayan. Hindi na pwede ilabas. Mga dami na sa kanya. Kawa ko mo muna. Nakita ko lang sa kanya sa kanya sa kanya. May mga sarko dito. Wala akong bulsa eh. Wala nga. May kulo. Sa likod. Mga ano yan. Ito okay lang. Siripe. masaya na siya tahimik na naman tidy siya naman bago siya makaligo yeah. happy happy happy ayan siya longer relax be happy happy baby ayan tumayo na naman upo Isso é um despojo político também. Yes, please do so. Do a background check on that list. Baka mawala si Lorenzo. You and I know na hindi ka na makakahanap ng katulad. Ayan na siya after uh, naman direction niya, napaganuhan. Ano Nakulit na siya. Paulit-ulit na lang lang. Pinibustos ka lang Hindi ako aalis dito sa dito na ako Hindi sa kulit. Naku, Happy! Happy, happy, happy, happy, happy. Happy, happy, happy, happy. Ayan. Ayan ang mga Hello, happy. Sit down, sit. Yeah, very good. Oh, sit down. Happy. Happy, happy. Happy. Happy. Yeah. Makulit na happy. Happy, happy, happy. Sit lang. Sit. Oh. Meron ka na ng mga ano. Nakakati dyan. Tayo sa'yo maglalapit sa mga pusa. Eh. At saka kay Beauty. Yeah, there's um, happy is uh, Feel good? Hindi na masakit? Na-inject sa'yo? Ha? Happy? Ano? Hindi na masakit. Hindi na masakit. Kaya ganyan, relax ka lang. Ayan, yeah, happy. Happy. Ayan na siya after ah, naman direction niya napaganuha. Ano, ah. Nakulit na siya. Ayan na siya kakulit. Happy! Happy, happy, happy, happy, happy. Happy, happy, happy, happy. Ayan. Ayan na po. siya. Hello, Api. Sit down, sit. Yeah, very good. Oh, sit down. Happy. Happy, happy. Happy. Happy. Yeah. Makulit ng happy. Happy, happy, happy. Ya. Sit lang. Sit, oh. Meron ka na ng mga ano. Nakakati dyan. Happy, Tayo sa'yo huwag lalapit sa mga pusa eh. At saka kay Beauty. Yeah, there's um... Happy is um... Yo. Feel good? Hindi na masakit? Angel sa'yo? Ah, Happy? Ano? No. Hindi na masakit. Hindi na masakit. Kaya ganyan, relax ka lang. Yeah, happy, happy. happy. マルチョの意味合いですね。